मेरी एक इच्छा से कई लड़के मरते हैं आओ एली सुबह सुबह बराश करा कई लोग मुंह की बदबू से भी मर जाते बेओ क्या टिकटॉक टिकटॉक लगा रखा है क्योंकि अपना टाइम आएगा तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा अपना टाइम आएगा अपना time pika pi Pikachu pika pika Pikachu pika pika tica tica Palmas arriba.